L'interi és com un esport de contacte. És com, eh? Sabeu els esports de contacte? Vale. O sigui, no és com el tennis. Eh? Com el judo, vam. És com el judo. Vale? I és un esport, també, aquí no ho he posat, però després com ja pensava, i és un esport de fons. Eh? És un esport agònic, com la marató, com eh, les, marxes d'esquí de, nòrdic, la, la muntanya, és com una cosa així. És complicat. I eh? per tant... Si t'has d'anar picant mentre corres... Sí, és complicat i no tothom hi va. No tothom hi va. Vale? I aleshores hi ha coses que, actituds, que ens ajuden a fer-ho. És complicat, eh? O sigui, ens heu... Jo crec que si ara voleu marxar, jo ho entendré perfectament. Eh? Perquè és complicat, carai. Això ens hem ficat en un moment final. Bé, Aleshores hi ha un aspecte comunicatiu, no? Jo dic, que és un plural fet de singulars, i quan dic això dels singulars estic pensant en cadascú de nosaltres. O sigui, hi ha un equip que està composat per persones, i aquestes persones han de tenir unes qualitats, que són, les hem de tenir, les hem de cuidar. La primera és, si la gent no sap el, el que, qui ets i què fas, com portarà a serà el que tu facis. O sigui, nosaltres ens hem d'obrir, ja, ens hem d'obrir, eh? Si això ho fem eh, només amb el despatxet entre 2 a 3 a l'hora del no sé què, això no funcionarà.